Euskal Herriko lau hiriburuetan bildu gara, e, e, enpresari handien menpeko hezkuntzak miseriara konderatzen gaituela e, aldarrikatzeko eta horren aurrean e, hezkuntza sistema sozialistaren beharra azpimarratzeko. Azpima Alde batetik, enpresari handien e, menpeko hezkuntza dela esaten dugu, azkenean hezkuntza sistema erraminta neutro bat izatetik urrun, e, politikari profesionalen eta beraz enpresari handien eh, menpedagoen e, eh, zerbait da eta etorkizuneko eh, lan indarra, hau da, etorkizuneko langileak ekoizteko erabiltzen duten e, erramita da, hezkuntza sistema. bestalde batetik, e, instituzioen partetik, e, e, komunikabide, komunikabideen partetik, edo irakasle eta zuzendaritzen partetik, e, esaten digute esfortzatzen bagara edo eta lan asko egiten badugu, ikasten badugu, etorkizun oparo bat izango dugula, baino argi dago hau etorkizunan ez dela horrela izango, argi ikusi dezakegu e, e, geroz eta langabezia tasa geroz eta handiagoa dela, produktuen prezioa geroz eta altuagoa dela, e, eta bueno, bizitza orokorrean garestitzen ari dela eta e, etorkizun e, miserable batek itxoiten gaituela ikasle eta gaztelangiloi. Beraz, guztionen aurrean, e, politikari profesionalen eta enpresari handien e, kanpo, eskuntza sistema sozialista aldarrikatzen dugu, benetan doakoa, kalitatezkoa eta unibertsala izango den hezkuntza sistema eta bide horretan jarraituko dugula adierazten dugu.